U, zdravo i dobrodošli na posljednji čas za SEO junior školovanje. Danas ćemo se pozabaviti e, životopisom, tačnije e, cv e, za junior SEO-a. Također ćemo se zabaviti o tome kakve sve SEO pozicije postoje, kako se odrasta, koliko zarađuju na određenim pozicijama. I na kraju <clears throat> ćemo ja fino završiti, pitanje pitanja odgovoriti i tako dalje. Ajmo odmah jednu anketicu da puknemo. Ajmo da puknemo jednu anketicu da vidimo kakvo je stanje kod vas zapravo što se tiče CV-eva. Dakle, evo jedno vrlo opet jednostavno da ne pitanje, da vidimo kakvo je stanje, s čim imamo, s čim se susrećemo, samo da prikažem, dakle, da li imate spreman CV, ono, vi već ste napisali nekad CV, imate sad spreman CV koji bi trebalo prilagoditi za neku SEO poziciju ili šta god. Imate li CV osnovni neki i tako dalje. Većina vas već ima nekakav CV, Znači 30% od vas nema uopšte e, spreman CV. Dobro, dobro. E sad, ovi koji imaju spreman CV, neka oni onaj, e, glasaju na ovo sljedeće, a oni koji nemaju nek preskoče glasanje, da ne bi sad komplikovao ovdje sa nekakvim opcijama. Dakle, vi svi znate da postoji, vjerojatno svi, većina vas zna da postoji takozvana Europass forma standardizovana CV forma. E sad vi koji ste napisali CV, koji imate CV spreman, da li vam je on napravljen u Europass formi, da ili ne? Većina nije u Europassu. Interesantno. Interesantno. Tomislav već daje svoje mišljenje da on to nikad ne bi pogledao. Sviđam se tvoje mišljenje, Tomislave, odmah da znaš. Dobro, znači većina nema Europass formu. Dobro, Znači 60% od vas ima CV, od tih 60 manje od pola ima Europass formu. Ok, dobro. Hvala vam za feedback. E, sada vidimo da malo vam se napričam. Dakle, e, šta je smisao uopšte e, CV-a, intervjua i toga svega? Smisao je naravno da dobijemo posao. E, sad samo nije to baš konačni cilj. Konačni cilj je da dobijemo posao tamo gdje mi želimo da radimo, a ne bilo gdje. Znači prije bilo čega, prije nego što ste napisali CV, prije nego što, dakle sad govorimo o uposlenju, ne govorimo o freelancanju. freelancanju već nešto drugo, onda moraš znat marketing i da nađeš sebi posla. Jel, o tome neću pričati kako freelanceri trebaju naći posao, to freelanceri ili znaju ili ne znaju, koji ne znaju nekuće, kuće Ima razni marketing metoda, jedna od njih je upravo ta koja su vječni, vješti, a to je da znaju SEO, putem SEO-a također mogu dakle, da akviriraju, da dobiju korisnike, da dobiju klijente i tako dalje. Ali ne pričamo o tome, pričamo dakle o zaposlenju. Znači prije nego što napišeš i CV i odeš na intervju, znači prijaviš se, bitno je odrediti gdje želiš raditi. Prva greška je prijaviti se svugdje. To je prva greška. Znači ti kao junior sad skroz usko ću pričati. Ako si dobio, završio si junior SEO, imaš taj certifikat ili ga nemaš, nije ni bitno, ti želiš da se zaposliš. Ti moraš znati otprilike koje firme trebaju tu poziciju prvo naravno što radimo je pretražimo oglasnike, jel? ali to kao što sam već nekoliko puta napomenuo nije često dovoljno. E, jer se opozicije se ne raspisuju toliko često koliko su one zapravo potrebne. Mnoge agencije, znači imamo digital marketing agencije, one u suštini svako bi želio da ima nekog junior SEO-a sigurno. Da li im treba senior, to je upitno, ili medior, ali juniora bi volio imati. Da, eto, makar te eh, stvari koje rade da može da pregleda. To nisu samo digital marketing agencije, to su i obične digital agencije koje prave web stranice, koje eh, stavljaju na uslugu svoje znanje, i sposobnosti da isprogramiraju, naprave nebitno šta da li je to stranica, WordPress blog, web shop na nekom sistemu i tako dalje. Dakle, imamo razne agencije, shop agencije, nazovi ih WordPress agencije, standardne agencije, agencije za custom development i tako dalje. E već tu dolazimo e, na mnogo veći broj. Znači imamo na Balkanu otprilike, otprilike imamo 600 digital marketing agencija, znači ne marketing agencije, broje, ne brojeći, ne brojeći PR agencije, ništa ne brojeći, samo brojeći digital marketing agencije na Balkanu, znači Hrvatska, Bosna i Srbija, znači grubo rečeno, i Crna Gora ima otprilike 600. Na tih 600 digital marketing agencija ide otprilike 3000 development firmi koje se bave raznim programiranjem, međutim teško je raspoznati da li rade samo web development ili rade i ostali development, tako da morate ručno. I naravno imamo korporacije koje su dovoljno velike da im takva pozicija treba. Međutim, tu je, ako nije raspisan konkurs, u korporacije teško ući. Dakle, oglase gledamo, i oglase, osvrćemo se posebno na oglase za korporacije i bilježimo sebi. Našli smo tu i tu korporaciju s oglasom e, koja nam se sviđa. Znači, počinjem pričati o tome koji nam se sviđa. Nemojte nikad aplicirati za firmu za koju ne bi bilo duševljeni da radite, čiji proizvod ne volite, e, čiju politiku ne i tako dalje. Znači, sami početak je potpuno mentalan. Pregledaš oglase i vidiš da li neki od tih oglasa tebi zadovoljava tvoje kriterije. Iako nikad nisi radio kao junior SEO, uradi to, izaberi sebi okolinu koju radiš, jer vrlo vjerovatno, s velikom vjerovatnoćom, pogotovo ako imaš certifikat, ti ćeš dobiti taj posao. Stoga nemoj gubiti vrijeme na gluposti. Izabereš dakle od oglasa koji postoje firme u koje bi se želio prijaviti. Onda izabereš od marketing agencija agencije u kojem bi želio raditi. Nevezano za to da li oni imaju raspisan konkurs ili ne. Jel? To ne mora biti nužno se orijentisana agencija, to može biti i obična manja agencija, i velika agencija, i ogromna agencija. Svi oni trebaju znači, taj dio. Mm, Travarius, zaboravio kako se postavlja pitanje. Pitanje uživo neću odgovarati, opet ću na kraju pitanja odgovarati. Zato napiš pitanje velikim slovima dvotačka. I to je prvi dio. Drugi dio, znači imamo korporacije koje imaju oglas, drugo su agencije za koje mi smatramo da želimo, da tu radimo, da oni treba im junior SEO i tako dalje. I treća stvar, e, naravno, development firme koje vidite, vi znate da rade web development, da je lijepo okruženje i dobro. E, od, gledajući po šansi da će vas primiti, najveća šansa je u marketing agenciji, u digital marketing agenciji. Najmanja šansa je u korporaciji, zato osim ako imaju raspisan oglas, ako imaju raspisan oglas, jako precizno pročitajte da li upadate u to. E, a Treće je e, web development agencija, tu je teže upasti, ali je vrlo vjerovatno najveća plata. Plata veća čak nego u korporaciji. Ti kao junior SEO ne želiš da radiš za firmu koja je troma i spora, pa nebitno koliko oni plaćali. Znači to zapamti, nemoj biti da ti bude motivacija para, nego motivacija treba da ti bude okruženje u kojem ćeš rasti. Dakle, ako je i ta korporacija koja se sviđa troma i spora, što su većina njih, bolje ti je zaobiđi na početku, kasnije se prijavi kao medior i senior. By the way, ima ona intervju sa mnom u beleškama, sad ćemo to podijeliti. E, evo ta intervju u kojem sam govorio kako, koja bi putanja bila najbolja jel, za jednog e, SEO stručnjaka i programera i svega drugog. Dakle, Najbolje bi bilo na početku ući u agenciju, to je najbolje, i skontati u kojem polju želiš da budeš e, aktivan. Dakle, i u seo da malo vidiš koji biznis model ti više leži, da onda ideš sljedeći korak u neku firmu, možeš i direktno u neku firmu, e, manju firmu, mislim manju, manju do srednju firmu, E, ne korporaciju ući da onda naučiš drugu stranu biznisa jer u agenciji učiš kako se ponašati prema klijentima i kako brzo brzo nešto napraviti. S druge strane ću firmu naučiti zašto je to tako traženo i koje stvari ti trebaš iznijeti sa te strane. I onda kad više dosadi, kako bi rekao, raditi, razvijati se i tako dalje, imaš te živce, to se zna deset mnogima ljudima, ili žele neku stabilnost u životu, dobili su blizance, dvoje djece ili tako nešto, oni žele ići korporacije da imaju sigurniji posao. Morate znati da bilo kakav posao na ovom svijetu je nesigurniji nego da budete samostalni, nego da budete freelanceri. Taj mindset ako nema, ako to ne razumijete, čitajte o tome, a ekonomski gledano, evo sad za vrijeme korone, divno se vidjelo, korona se pojavilo, lete otkazi ko ludi i to radno mjesto koliko god ti smatrao sigurnim, ono je manje sigurno nego da si samo zaposlen ili imaš sobstvenu firmu. Naravno, podrazumijevajući da radiš kako treba stvari. Ako radiš svoj posao kako treba u firmi, ipak ćeš dobiti otkaz. Ako radiš posao kako treba samostalno, nećeš dobiti otkaz jer si odgovoran sam za sebe. Tako da znate tu, tu dilemu. Na kraju krajeva kao SEO stručnjak, e, nakon nekoliko godina sasvim je logično da postaneš freelancer ili da otvoriš neku svoju agenciju ili SEO agenciju. To je sasvim logično i direktori agencija uopšte ne očekivaju od vas da ćete vi tu ostati 15 godina svog života. Oni znaju da ste vi dvije godine zagrijani, tri godine onda e, napredujete još dalje i onda razvijate svoju percepciju tržišta i želite da razvijate se, da radite sa klijentima koji vi odaberete, a ne vaš šef. To je standardni neki put, izuzetaka naravno ima. Dakle, prije samog nismo ni krenuli pisati CV, odabrat ćemo gdje ćemo se prijaviti. Poslušajte me, nemojte nikad izabrati više od tri, tri mjesta gdje ćete se prijaviti. Jer ne možete napraviti kvalitetan CV ako pravite masovan CV. E, morate sad zamisliti drugu stranu gdje vi šaljete CV. Vi ste sad izabrali recimo jednu korporaciju, jednu agenciju i jednu web development firmu koju će se vi prijaviti, koju vam bilo baš, baš drago da radite kod njih jer vam se sviđaju, blizu vam je, dobra je plata, ali najbitnije, sviđa vam se taj proizvod, mislite da tom okruženju možete rasti i tako dalje. Ili još pametnije, ako ćete poslušati, pošaljete prijavu na tri agencije. Znači, ostavite korporacije i firme, samo prijavite tri agencije da radite, da probate ući u agenciju. E sad, ako korporacija raspiše konkurs ili bilo ko raspiše konkurs, taj konkurs je javan. Jel? I sad piše tamo traži se to, to i to. Ima naravno totalno blesavih opisa poslova, oglasa i tako dalje u segmentu IT-a, a pogotovo u segmentu digitalnog marketinga. Nerijetko ćete vidjeti da traže SEO stručnjaka, SEA stručnjaka, PR stručnjaka, da zna i programirati i da šalje ovo, znači 300 nekih stvari stave u jedan oglas. Kada vidite takav oglas, vi okrenite leđa. Znači, oni ne znaju uopšte šta traže i ne želite doći u okruženje gdje će oni vama natovariti i Google AdWords i Facebook oglase i SEO, i email marketing, i affiliate, i PR i tako dalje. Dakle, mnogo, mnogo e, ima loših oglasa koji zapravo preslikavaju neznanje onih koji to rade. Međutim, dobar oglas će imati veliki odziv. Šta to znači? morate zamisliti se s druge strane. Vi kao šef nekog odjela ili direktor marketing agencije raspišete oglas i onda se prijavi 200 do 300 ljudi, nerijetko i 400 ljudi na istu funkciju. I sad to dolaze i mailovi, pošta, nema šta ne dolazi, dakle, da, da ti CV-ovi pristižu na razne načine. E, ja sam to prije uvijek objašnjavao, zamislite sada to sve dođe poštu. Sad na stolu ima direktor, ima znači ogroman brdo, brdo ti CV-eva. Mislite li da će i jedan čovjek na ovom svijetu pročitati sve to? Naravno da neće. Dakle, ako je putem pošte, moraš u tom, tom brdu papira biti drugačiji da bi uzeo da vidi tebe prvog, drugog ili trećeg da pročita. Ukoliko je to e-mail, tvoj naslov za e-mail mora biti potpuno drugačiji od sviju drugih. Moraš naći način kako da pažnju skreneš na sebe da uopšte neko pročita tvoj CV. Vi kad dobijete odbijencu za posao, to ne znači u prevodu mi smo pročitali vaš CV, mi smo se pozabavili sa vama i mi vas ne želimo. To ne znači. Većinom odbijenica znači nisi došao na red ni da te pročitamo. Zapamtite to dobro. Nisi došao na red ni da te pročitamo. Odbijenca ne znači da si nesposoban, da ti ne valja CV i tako dalje. Odbijenca znači nisi dovoljno se istaknuo, da u moru svih tih prijava uzmem tebe među prvih deset pročitati. Tako i ja kad sam zapošljavao, dakle, pročitam 10-15 CV-eva uvr glave i to znate kako, evo ovako. Aha, dobar, ovaj interesantan ili nije. Od tih toliko CV-eva, otprilike 3 ili 4 vidiš po CV-u, ono, na prvi pogled da tu ima nešto, svi ovi ostali su standardi. Zašto sam pisao za Europass? E, format i to koji god format koristili, taj standardizovan, vi otpadate. Znači, otpadate, vi ste kao bez boje i bez mirisa, razumijete? Kao svi ostali ljudi, kao na kalup, sve isto. Ne možete se prijavljivati za kreativan posao, a što jeste definitivno SEO kreativan posao, ne možete se prijavljivati na nekreativan način. Znači vidite, nismo došli, ni, ni, nismo ni u CV otvorili, ni pokazali, ništa nismo oko CV-a rekli. Dolazimo do bitne stvari, kao što je title i meta description. Tako isto sa CV-ema. Možete imati CV naš kakav, ali ako je neupadljivo napisan i ne ističe se od sviju drugih, ti nećeš, znači ako ti title i meta description ne valjaju, ti nećeš uopšte dobiti priliku da se čita taj tvoj CV. To morate zapamtiti. Dakle, ako šaljete poštom, morate se razlikovati. Ja neću navoditi načine kako se može razlikovati, jer ćete onda svi tako slati, pa će onda meni direktor agencija slati ono sliku tog brloga sa mobitela i ono reći, evo vidi ovi tvoji se prijavljivali svi isti. Vi smislite način kako ćete. Također e-mail e, je jedan od načina da e, e, da istaknete se. subjekt, naslov e-maila treba da privuče direktora da to pročita, da vidi, da otvori. E onda kad otvori mora to biti, imat sve svoje, sve, to tom ćemo sada, mora imat sve svoje mjesto. Ali možete dobiti bilo koji posao na svijetu ako znate način kako da dođete do toga. Pa makar to bilo da e, dođete u biro, tražite direktora, nekih pet minuta, saznate u kojoj pekari kupuje u pauzi veknu, tako da nebitno. Uglavnom, može se naći način da dođeš do tog razgovora. E, doći do tog razgovora pokazuje koliko ti taj posao želiš, koliko si ti sposoban, komunikativan, smisao za humor, more neki stvari, kulturan, pristupačan, svašta nešto. Znači, ako izabereš tri posla za koje ćeš sve dati u životu da se zaposliš, ti ćeš i naći tri inovativna načina da dođeš do tog intervjua. Ako ti prijaviš na 50 stvari, tebi je svejedno. I ti im pokazuješ isto, prvo poslaćeš neki standardni ta Europass formular, postaćeš na standardan način, potonućeš u tom moru, nećeš se pojaviti, neće te niko uočiti, tako dalje. Nebitno šta ti piše u CV-u, znači pazite, može biti nadri stručnjak, meni se dešavalo, Dakle, prijavljivao sam se u nekim krizama u životu da vidim koliko vrijedim. Prijavljivao sam se sa svojim CV-om firmama i dobijem odbijencu. I ja sam razmišljao kako je moguće da dobijem odbijencu kad siguran sam da niko u Njemačkoj, makar u ovom regionu, u kantonu u kojem ja živim, niko ne ispunjava te uslove osim mene. 100% sam siguran. I onda sam nazvao tu ženu i pitao ko je to odlučio da sam dobio odmjenicu. Dobio sam ženu na telefon, ja to i to. Možete mi samo reći razlog, imaš pravo zakonski da ti kažu razlog. Ona kaže, izvinite gospodina, nismo ni došli do vas. Došli smo do 230, smo dobili prijava, pogledali smo prvi 30 što su došli i odlučili smo. Pa rekao, evo, možete li makar pogledati? Ah, oh, kaže, vidite u vašem CV, a pa vi ste prekvalifikovani, mi vas odbili ste prekvalifikovani. Dobro, rekao, hvala lijepo na informaciji, ali sam htio da dođem do te informacije šta se desilo. Jer mi nije logično, pošto ispunjavam sve te stvari, šta se dešava. I tako stalno u životu, znači ne treba stvari uzeti onako kako one su došle, mi ih percipiramo, trebamo vidjeti šta je iza zastora, šta se krije. I sad znate šta se krije za odbijence. Iz odbijence se krije da vas nisu ni pročitali. Ako su pročitali, a vi ste izabrali poziciju za koju i tekako imate dobar CV, on će vas makar pozvati na intervju. A na intervju pozovu većinom dosta ljudi, 10-15, nije to troje četvero, nek pozove se dosta ljudi. S druge strane, da znate, imaju takozvani patka intervjui. Znači, raspiše se konkurs za nekog, recimo, SEO mediora, SEO seniora, nebitno, sam piše SEO ekspert. Vi odete tamo i onda vam kažu, e, vi ste prihvaćeni za intervju, molim vas na intervju ponesite SEO audit za tu i tu strancu. Vi ćete naravno zagrijani za posao, eh, uraditi SEO audit, napisati određene tačke koje možete u intervju prezentirati. I šta će se desiti? Vi ćete doći, doće još deset ljudi, svi će iznijeti šta su našli, oni neće nikoga zaposliti, uzet će sve to što ste vi dali, spakovati u SEO audit i dati klijentu. To se dešava jako često. Daj nam prijedlog za ovo, kako bi ti ovo ovako, a šta ti misliš, je li kampanja trebala ovako, i li implementacija ovoga onako i svakoga to pitaju i dobiju naravno pored ti svi odgovora rješenje za klijenta. To rade pogotovo ako je nešto kritično, pa oni to sami interno ne znaju riješiti, a ne žele nikoga platiti, pa onda se snalaze na te džutanske fore. Toga imate koliko god želite. Znači, to je more takvih intervjua. Ako vam se desi da odijete na intervju, razvazili ste intervju i on vam kaže hvala, niste zadovoljili. Opet, nemojte padati u nikakve depresije, nego pomislite da možda ste vi došli tu da jednostavno popunite prazninu u znanju njihovom. Stoga jedan prijedlog. Ukoliko idete na takav intervju, recite, ako traže određenu predradnju, vi zašto ne bi uradili tu predradnju? Ako imate tri intervjua, dobili ste intervju, zašto vi ne bi se optimalno pripremili? Prvo što trebate se optimalno pripremiti, saznat o tome kakva je to firma. Haj, pričat ćemo o agenciji. Koja je ta agencija? Ko su njihovi klijenti? Kakav je direktor? Jesu zadovoljni radnici? koji su uslovi i tako dalje. Malo se informište o historiji firme, nastanku, ko je dolazio, odlazio, ko je bio direktor, vlasnik, jel se tu šta promijenilo. Malo uđite dublje u te stvari i onda kad dođete na intervju, ako vam traže tipa daj nam ono pet savjeta za, za naš sajt od agencije, na primjer, i to znaju često tražiti, vi na, recite, evo, Znači, peti najbolji savjet ovaj, četvrti ovaj, treći ovaj, drugi ovaj i dokažete kroz te tačke, nebitno koliko je tački, dokaže kroz te tačke da znate i onda kažete, ali imate jednu ogromnu grešku na strancu koju vam nažalost kao nezaposlen ne mogu reći. Koja bi vam donijela tako i tako po KPI, jer vam KPI ovo jeste, a onda KPI taj taj bi poboljšali kroz ovo moje poboljšanje koje vam nažalost ne mogu reći na intervju. I znači dajte, znači, zapamtite, vi ste na intervju i na CV, vi ste title meta description. Šta smo rekli? Šta je savršen meta description? Savršen meta description je onaj koji kaže ti si na pravom mjestu, ja znam mnoge stvari, evo ti jedna korisna informacija, a za onu najbitniju ipak klikni da saznaš. Tako isto i na intervju. Znači, pokažite šta znate, ali ostavite tačku ono misterioznu da dokažete kad vas zaposle i tako dalje. Samim tim pristupom, znači ako i na inovativan način dostavite CV za otvorenu ili neotvorenu poziciju, apsolutno nebitno. Ako na inovativan način dostavite CV poštom, e-mailom, lično, u kafani kod šefa, nebitno kako dovede, dođete CV-a, vi morate i intervju, znači da razvalite na isti inovativan način, da bi neko rekao, ok, ovo je osoba koja razmišlja iza čoška, out of the box, koja vrijedi taj posao i tako dalje. I to je to. E sad ovo što ćemo mi raditi, kako se pravi CV, to je samo jedna mala, mala, malehna puzlica u čitavom tvom moru psiholoških trikova. Znači, vi morate znati, a kad dobijete certifikat imate i papir koji kaže da znate, ne morate više sumnjati u sebe, vi onda tražite taj način da pristupite. I također, pristupanju rješenja je jako često kreativno, e, što nam potpomaže naš balkanski mentalitet da tražimo kraći, kratice i neke druge načine da se riješi problem, a jeli, u korist klijenta po Google pravilniku i tako dalje. Može se jako biti kreativno. Često u SEO ne postoji samo jedno rješenje, kao što smo recimo vidjeli za više jezične sajtove, imamo, možemo na domene, možemo na poddomene, možemo u direktorije, ima razni načina, nekad je ovo bolje, nekad je ono bolje, zavisi od tehničkog okruženja i tako dalje. Jako je bitan da pokažete tu stvar. E, to je dakle neki početak. E sad kako napisati taj CV? Ja ću jako kratko vam objasniti šta treba u taj CV. Dakle, da ugasim sad ovo čudo, ova tabela će nam kasnije trebati. Ima stranica, zove se na njemačkom lebenslauf.com. Imali smo mi sličnu stranicu na našem jeziku, ali smo ju ugasili. E, evo vam ovdje. Sve ovo što vidite na njemačkom, vi možete prevesti na naški. Znači uđete ovdje, kažete ime i možete promijeniti da piše ovdje sada ime. Znači to što je na njemačkom ništa ne znači. Dakle, što je stranca na njemačkom vama lično, to ništa posebno ne znači. Da sklonim ovo čudo ovdje, da se vidi čat. Dakle, na lebenslauf.com odete i zaberete neki od templeta. Što luđi template, to bolje. Znači, imate ovdje ti devet nekih standardnih templeta, uvijek uzmite crvenu boju, neku boju da se istaknete. I što u svakom CV-u ne smije nam da nedostaje jeste slika. Nebitno kakvi ste. Znači, da ne ulazim sad, e, da nabrajam neke stvari, mali, veliki, klempavi, čoravi, znači ja sam čorav pa smijem reći da su čorav, znači ružan, lijep, crn, bijel, vaki, naki, apsolutno nebitno. Imaš maramu, nemaš maramu, nosi skačket, ćelav si, ne znam ti šta da imaš problema u životu ili koliko si lijep, ti sliku moraš staviti. Znači CV bez slike, znači direkt ide u kantu. Nebitno uopšte šta u CV-u piše. Znači nebitno. Znači ti se stidiš sebe kao pojave, ti jednostavno nije za interne komunikacije. Nećete tako nikad ući u firmu u kojoj je bitna komunikacija. A samo dobre firme drže do komunikacije, a loše firme ne drže. Znači, bez slike možete upast samo u neka grozna mjesta. Sliku stavite, nebitno kakva je, možete se potruditi, a ne morate se potruditi, ta slika bude nešto, znate, ono, treba da kad dođete na intervju da vas prepoznam na toj slici. Pogotovo žene pretjeraju nekad s tim slikama, pa dođe žena na intervju, a ne mogu nikako da prepoznam ko je to, jer gledam u CV, u sliku, ali ne vidim je. Znači, prirodno, budite, bolje je biti nasmijan, nije to pasoška ona slika biometrijska, ono, nego slobodno ono, pokažite svoju osobenost. E, šta vi nosite sa sobom? Ako ste jako ozbiljan lik, onda budite ozbiljni na toj slici, pokažite tu ozbiljnost. Budite naki kakvi jeste, nemojte se praviti, gore recimo da neko se pravi Veseo nije veseo. To se primijeti ljudi. Sve što nije prirodno se primijeti. Budite prirodni i u što ćete sad ovaj CV staviti. E, kako ćete vi to poslati. To, to, je, to je taj inovativni dio za koji svako treba da, e, da pronađe svoj put, ali CV ko CV kad dođe do toga, do ti tri minuta, znači nikad duže od tri minute, ja ovo nisam čitao u životu, koliko god da je bilo prijava. Ovaj dio pogotovo ne čita niko koji ti je e-mail, ime, prezme. Znači morate samo, da bi napravi optimalan pristup dobijanju poslu, moraš poznavat drugu stranu priče. Kako neki direktor ili menadžer neke ekipe e, e, susreće se s tim CV-om. Pročitat će samo one koji jel, istaknu se i kad dođe do čitanja on gleda samo bitne stvari za njega. I sad pazite šta je njemu bitno ako je pozicija junior SEO ili SEO ekspert. Nije ni bitno šta si studirao kume. Znači, apsolutno je nebitno jesi došao sa Harvarda ili si završio srednju školu. Nije apsolutno bitno, nemojte tu džiđat nekakvi dodatnih stvari, jel? Onda ima, uglavnom stave, evo, onaj, gdje si do sad radio, stavi gdje si do sad radio. Ako nisi nigdje radio, kažeš nemam tog iskustva u firmama, ali imam ovo iskustvo. I sad dolazimo do toga onaj projekat o kojem smo govorili, jel, koji ste trebali sami da pravite u SEO školi od početka do kraja, to je u suštini ovdje bitno. Kao SEO nije bitno u kojoj ste vi firmi radili, nek za koju stranicu ste bili zaduženi, koje ste stanje zatekli i koje stanje je bilo kada ste vi završili. Što znači ovdje kažete od februara tog i tog, decembra tog i tog, firma ta i ta, onda ispod stavite stranicu kako ide www.com i kažete stanje koje sam zatekao i zateknuto stanje, ne, nepostojeća vidljivost unutar Google-a, na kraju vidljivost tolika je tako organski rezultat. Ili KPI, E, organske prodaje, znači broj organskih konverzija bio 15, nakon što, 15 dnevno, kad sam otišao bilo 115 dnevno. I napišete znači prije, poslije, prije, poslije, sve te stvari navedete, možete ubaciti e, na drugu stranicu i dakle onaj visibility graf, KPI-eve neke ako firma dozvoljava u kojoj ste bili da prikažete, neće svak dozvoliti da kaže da ste vi u nekom šopu putem se organskih posjeta, jel digli prodaju sa 5000 eura na 50.000 eura, to neće svi dozvoliti da pišete ili da ne prikazujete kako je to išlo, koji je isto keyword i tako dalje, ali ovako tekstualno ne može niko tek tako zabraniti. Napišite, dakle, kad vidim, dosta je ovdje tri stvari. Tri stvari. Radio sam tu, ovo je bilo, kad sam otišao tu. tri stvari, dovoljno. E sad dolazimo do ovih što ja zovem hobija i dodatnih stvari. Apsolutno je nebitno imaš li ti vozačku, e, koliko dugo ti sviraš klavir, voziš li biciklo, tak to su budalaštine. Znači za, za te pozicije su to budalaštine, to nikog živog ne interesuje, nitko to ko čita, niti se divi s time da si ti veliki neki ljubitelj Netflix serija i tako dalje. To je apsolutno nebitno. Ono što je bitno jeste koje SEO alate ti znaš? Znači, napišeš SEMrush 7 od 10, SEOLIZE 6 od 10. Znači, od, od 10 maksimalnog znanja ti znaš toliko. Google Search konzola, Google Analytics, Sistrix, Search Metrics, Screaming Frog, Sidebulb, sve alate koje koristite za SEO, fino napišete i ocijenite same sebe koliko to dobro znate. Razumjeli? Znači to je jako, jako bitno. Napisati sve te alate za koje, s kojima se služite, s kojima imate iskustvo i napišite dakle koliko od 10 pojena vi to sami procjenjujete da znate. Druga stvar su jezici, bitno je, izuzetno je bitno da li znate engleski, njemački, italijanski i tako dalje na našim prostorima u Srbiji, ruski, bugarski, mađarski i tako dalje. Znači te stvari i također nemojte zaboraviti napisati koliko dobro znate taj jezik. Jel? Znači imamo one klase A1, A2, B1, B2, C1, C2. Napišite koliko dobro znate taj jezik. Ako imate certifikat za određen jezik, prikačite. Ako imate projekat koji je na drugom jeziku, prikačite. To su znači te stvari i sad dolazi dodatno znanje. Dodatno znanje svakako. Znači ako znate programirati, razumijete se u serversku arhitekturu, ako znate čak i Photoshop, ako imate iskustvo s drugim marketing kanalima, znači sve ovo je fokusirano na SEO, E sad ako još znate recimo Google AdWords napišete tu odlično znanje Google AdWordsa, veliko iskustvo, radio kampanje s toliko budžeta i tako dalje. To sve, što je sve relevantno za SEO usko vezano da kaže da vi razumijevate tržište i tako dalje. Ako ste imali firmu vi, sobstvenu, obavezno, iako je propala firma, obavezno navedite pod, ovom pod iskustvom. Obavezno navedite da je bila firma i da je propala firma, ili da je bila firma i da ste uspjeli, pa ste je zatvorili. Nebitan je razlog, ne morate navoditi. To vam je ogroman plus, ogroman plus ako imate iskustvo kao poduzetnika, zašto vi razumijete i klijenta, vi razumijete i gazdu. Imate skroz drugi mindset, imate veliku prednost nad ostalima. I naravno tu sad dole ima ono e, certifikate, završena školovanja i tu, tu stavite šta ste završili. Jel, ako imate Google AdWords certifikat, stavite tu, položili ste za junior SEO kod Nedima Šabića, to stavite također tu i prikačite te certifikate na kraju. Znači nije dovoljno napisati, nek prikačite na kraju kao što ćete prikazati visibility grafove na drugu stranicu, na treću stranicu ide taj certifikat moj, četvrti Edward certifikat, peti jezički certifikat i tako dalje. CV vam savjetovao koliko god da imate iskustva da se držite jedne strance. Da ne nabrajate sve, možete ovdje staviti link više o <clears throat> mojim stanicama unutar poslovanja na LinkedInu, pa stavite link na LinkedIn, pa ne gledaju tamo. Jel? Jer većinom će ići na e-mail pa mogu kliknuti da se informišu ako i dalje interesuje. Ali njih samo interesuje što je relevantno za posao. Znači ako vi ispišete sve stanice svo, u svom CV-u, ja kako tebe zapošljavam sad za junior SEO, ja samo gledam šta, koje od ti pozicija imaju veze sa SEO-om. I naravno ovo poduzetničko iskustvo jako bitno. Dakle, ove okolokolne nebitne informacije kao kako se zovete i to, smanjite maksimalno font i tako dalje. Ovdje piše vaše ime dovoljno veliko, slika, broj telefona, e-mail, smanjite šta ste završili, nije uopšte bitno šta ste završio. Izbacite ove stvari, znam, Word i to, mislim, podrazumije, imaš vozačku, ne treba, fokusirajte se na bitne stvari i da taj dizajn bude nešto što eto baš nije toliko često, što može biti čak i ovaj template. Ima ovdje i oni luđi template, a evo ovako ukoso, pa uzmeš ovu boju i šta ja znam. Znači, samo neke drugačije. Gledajte u šta se može uklopiti, ali mora biti drugačije. Luda neka boja, ako ste super ozbiljni, onda fino uzmete tu super ozbiljnu plavu, pa jel, tako. To je, to je CV, to je CV. Znači, samo morate razmišljati s druge strane. Kako onaj koji će to dobiti, kako će on to čitati i da li će mu to pasti u oko. To je bitno. I on će kod tvojih, ako vidi da imaš SEO iskustva, znači bez tog projekta kojem smo pričali, imate kao SEO junior jako teške šanse da se zaposlite. Sad ćemo o tome gdje se zapravo vi možete zaposliti. Vi možete raditi besplatnu praksu i tako dalje, ali bez jednog projekta da ste uradili, imate rezultate, teško je dobiti uposlenje. Jako teško. Zato što svi traže, jer jedino provjera znanja SEO stručnjaka je ta da pokažeš rezultate. Tako da ako nemate, makar uradite jedan besplatan projekat da dostavite do znanja. A imat ćete sad s ovim SEO auditem, znači uradite SEO audit, ostanete u dobrim odnosima sa gazdom, popratite šta implementaciju, možda nešto i dogovorite novčanu neku transakciju nakon SEO audita, da vi to dovedete do kraja, da vi to pregledate i tako dalje. I onda imate već jedan projekat za CV. Nadam se da ćete imati još, ali makar jedan mora biti. Ja sam svoj prvi posao dobio sa svojim afilijet projektom. Otišao sam i pokazao im svoj afilijet projekat. I oni su rekli, super, mi ne znamo nikoga ko to zna, hajde ti sad to radi. A to su bila druga vremena, to je bilo prije 18 godina. Sada stvari malo drugačije stoje, ipak ima i neke konkurencije i tako dalje. Bitno je, pored certifikata koji će sigurno mnogo značiti tome kada dođete, da stojim ja imenom prezvom iza toga da vi to znate, bitno je imati taj projekat da se ukloni svaka sumnja da vi to možda ne znate a sad ćemo pokazati s čime vas oni smiju opteretiti i tako dalje. Znači, to je taj okvirno vezane stvari za CV. Sada ćemo napraviti malu pauzicu od 5 minutica, pa ćemo nastaviti dakle s tim koje SEO pozicije postoje, e, koliko se tu može naplatiti, kako tu napredovati i tako dalje. Vidimo se, a postavljajte pitanja na pauzici pa ćemo odgovarati. Vidimo se uskoro, čao. Dakle, kako počinje zapravo e, jedno SEO putovanje? Ja ću koristiti engleski izraze, znači evo ovdje ću napisati, dakle, pozicija, pozicija, a pozicija, pozicija. E, to krene sve u suštini sa pozicijom SEO trainee. Ili ti ga nanašem našem trainee ili nanašem našem pripravnik. Dakle, uđeš u firmu i to je trajanje trajanje 6 do 24 mjeseci, znači od pola do godine do dvije godine ideš dakle u školu, u firmu i učiš to. E, radni sati sedmično, radni sati u zagradi sedmično, znači e, pripravnik ili to uglavnom radiš dok studiraš, jel, student, što bi rekli, stuna, studentski radnik i tako dalje, tu radiš nekih 10 do 12 sati sedmično. Ja. I šta zato na Balkanu možeš dobiti, znači e, plata, plata u suštini nula. Znači nula do realno je znači da možete možda na našim prostorima dobiti kao student možda 200-250 eura. Ajde da budemo evo 200 250 eura. Ne vjerujem da u nas može student za taj posao dobiti nešto. Međutim, eh, <clears throat> evo ovdje ćemo reći freelance, ćemo staviti freelance, satnica, satnica. Eh, E, da, plata, jel ovdje moramo staviti slash sadnica. Nisam uopšte pravio neki koncept u glavi kako ću ovo vama objasniti, pa e, pokušavam ovako. Dakle, evo ga da malo i povećamo. E, opet Travarius postavlja pitanja, bez pitanja, <laughs> dvotačka. dobro. <clears throat> pozicija dakle, kreneš kao SEO pripravnik ili student, trainee, pola godine do dvije godine radiš, 10 do 12 sati i tako dalje. Ono što je dobro jeste ako kao SEO trainee počneš, imaš veliku mogućnost da postaneš SEO junior. U suštini, junior znači eh, iskustvo, moramo ovdje staviti iskustvo, iskustvo nula. Ovdje moram reći iskustvo znači prisutno, postoji postoji, dakle postoji projekat, postoji nešto da pokažete, da dobijete kao SEO junior. Junior pozicija uglavnom traje 24 mjeseca, znači nakon dva mjeseca više ne bi trebao biti junior ako, se radi, ako radiš 20, 24 mjeseca, radiš u suštini kao junior minimalno 40 sati, do nekih zavisi od agencije do agencije 60 sati sedmično. Jel? To je otprilike koliko trebaš raditi kao junior, a plata nekog juniora na Balkanu je od nekih, dakle, 500 do možda 800 eura. Više je jako, jako teško. Jako, ja čak ću napisati 750. Znači, trebalo bi tražiti, pa možemo reći 400 eura. Od 400 eura pa nadalje bi trebalo da dobiješ platu kao SEO junior, sve zavisi koliko sati radiš, koje su tvoje odgovornosti i tako dalje. Ovdje ćemo sad napisati ograničenje. <clears throat> Dakle, freelance junior e, možeš biti, možeš biti freelance junior, ali e, ne preporučuje se, jel? E, morat ću malo smanjiti ovo jer ima još jedna kolona. Naime, SEO audit, ako radiš SEO audit, ograničenje za SEO juniora jeste, recimo, u suštini stranice, ja ću ovako napisati, web stranice do 5000 LP, do 5000 landing page-eva. E, dakle, 5000 podstranica. Šta to znači? Evo, uzmimo e, kolegu koji je nešto pisao, ProComp, kaže sajt ProComp i on ima 22.000 u indeksu stranica, znači ova stranica nije za juniora. Kolega je se prijavio sa ovim shopom za SEO audit, međutim ne možemo ga uzeti jer je prevelika stranica e, i prevelika razlika naspram ostalih stranica. Dakle, otprilike web stranica do 5000 landing page i možemo reći, dakle, bez nekih java skripta, ja ću napisati kako se zove, bez PVA. Znači, bez tih stvari, e, bez JavaScript sajtova, bez PVA sajtova, to je za juniora. SEO audit nekog juniora, e, to bi već bila freelance aktivnost. Znači freelance aktivnost ili ti ga tako reći ono koliko može šef e, agencije da naplati za tvoj SEO audit. Dakle, on će naplatiti za tvoj SEO audit vrlo vjerovatno više od 500 eura. 500 do 1000 eura, a ti ako freelancaš i to radiš, Recimo da se to vrti od nekih 400 do 600 eura neki SEO Audit juniora. Tu znači podrazumijeva ono stranicu za zubara, mini shop, neki tako dalje, ništa obimno. To bi bilo otprilike to. E, kada postaneš SEO junior, e, ideš dalje. SEO junior jako puno, e, možda da napišem odgovornosti, neki jako puno onih briefinga piše za tekstove, bavi se meta descriptionima, titlima, H1 stvarima i tako dalje. On je daleko od, od stvari za, vezane za crawling, link juice i tako dalje. Nije to baš njegov domen, ali može. Ako je jedini u firmi, on može. Onda idemo SEO medi, Medior, ali nećete naći onaj, u praksi da se to zove Medior. Mm, jako rijetko se to zove Medior. Uglavnom to zovu menadžer. Ja ću napisati na engleskom manager ili ti ga e, tu je dakle bitno prije svega da imaš dvije godine iskustva. E, taj, to putovanje SEO menadžera traje dvije do tri godine, znači 24 do 36 mjeseci. E, radiš malo manje, znači 40 do 50 sati radiš, a plata nekog menedžera je dosta veća iz razloga što ima odgovornost. Znači, ovdje možemo mm, ograničenje, ovdje možemo napisati ograničenje u zaduženje, ovako, zaduženje, zaduženje, bez PVA možemo reći, dakle, ima e, ljudsku odgovornost, ljudsku odgovornost. Što znači da možda ispod sebe ima jednog juniora, jel, jel dva juniora, za koje se on brine, jel, kao neki SEO menedžer. Tu definitivno, znači od 750 eura, pa znači ja govorim sve za Balkan, ovo nisu njemačke cijene, u Njemačkoj su cijene potpuno drugačije. Ja govorim za Balkan, dakle ovo je neto plata, nije bruto plata, znači neto plata. Ne znam da li to treba sad napisati, 750 za jednog mediora, pa ide to, ide do to otprilike do nekih hiljadu i po eura. Iako je 1500 optimistično, neđe oko 1200 je realno, ali e, tu, oko 1000 arke, Kao freelance, e, onaj, može već raditi kao freelance, neki medior može da radi dosta stvari i on bi to na domaćem tržištu trebao da naprati brat bratu, znači sat nekih 20 do 30 eura. To kada pomnožimo, znači dobijemo da neki SEO audit koji on može uraditi za 3-4 dana, jel, košta neki 600 do 800 eura. Ja bih čak rekao 600 do, 1000 eura, ali sad ćete vidjeti zašto. 600 do 800 eura. E, ima pozicija između toga, između seniora i ovoga, on to se zove SEO team lead. Znači čovjek koji vodi SEO ekipu, znači on možda vodi i menedžera, juniore i tako dalje. Njemu je potrebno dakle, iskustvo od najmanje tri godine, na toj poziciji se uglavnom zadržava dvije godine i radi dosta manje. On radi 40 sati u prosjeku, njegova plata nije ispod 1200 eura i ide do nekih 1600 eura, 1700 eura. Sad sam za monitor zablokirao, evo odblokirao sam. 1700 eura na domaćem tržištu. Znači to je neko u suštini u agenciji, ovo je većinom pozicija u SEO agenciji, imamo SEO agenciju i sad on vodi ekipu, ima svojih 20 klijenata, ima tri juniora, jednog mediora i oni rade zajedno. Jeli? Znači ekipa od nekih pet ljudi on ju vodi i radi. Njegova satnica kao freelancer se neće mnogo razlikovati, ali hoće audit, zato što ona njegov audit mnogo više znači jer on to sve vidi. On šta radi jeste da to što su junior i medior pripremili, on pregleda, dopiše i tako da on je ono kao zadnja instanca da kaže e to je ono borbeno. Idemo dalje, znači u firmi onda e, moram reći za link building. Za link building je isto, znači imamo dvije stvari, tehnički SEO i link building SEO. Jako je slično i link building junior mu treba dvije godine, pa godina još e, do, do mediora, pa onda team lead može postati i oni svi imaju naravno e, nekoga većeg. E, ajmo još dodati ovoga SEO seniora. Znači, SEO senior mora imati najmanje 5 godina iskustva, jeli e, dalje nema, nema to trajanje. To je ono open end kad se senior, radi, seniori, oni žele manje raditi, tako da radi 35 do 40 sati i nema potrebe da radi više, nema toliko posla za njih. Njihova plata bi trebala biti od 1500 eura pa nadalje. E, nema granice, to je koliko se znaš prodati, znaš se prodati. Freelance sat bi trebao biti 30 do 70 eura. Što nas dovodi do toga da jedan SEO audit jednog e, SEO seniora je 1000 do 1500 eura. E sad ovdje imaju ljudi koji su, ajmo ih nazvat super seniori i tako dalje. Sve to dalje e, ne može se normirati. Sve zavisi u kojem segmentu se se specijalizirao, šta radiš i tako dalje. Jel? E, zavisi, ako govorimo o SEO auditu, kakav je SEO audit? Jel? Je li potrebno dva dana i može za jedan dan se stići i tako dalje. E, tako da fleksibilne su cijene. A to je otprilike da vidite kako raditi. Dakle, vi sa ovim školovanjem preskačete ovaj trejni pripravnik dio. Ukoliko ne uspijete naći SEO junior mjesto, onda se prijavite kao pripravnik pa radite. Što da ne? S tim da vam tipa zagarantuju da će vas preuzeti ili nešto tako ukoliko se dokažete i to. To možete dogovarati samo sa ozbiljnim firmama. Nemojte misliti da neka mala agencijska agencijica sa pet ljudi da oni mogu vama obećati da ćete vi biti SEO junior. To nije logično da vi dobijete te takva obećanja. Mora biti malo veća agencija, 30, 50, 70 ljudi, da takva obećanja zaista imaju i neku validnost. E, naravno, na ovo sve, ove varijacije na temu, sve su, govorim opet samo o domaćem tržištu, ne mogu dovoljno puta naglasiti, na zapad to sasvim drugačije. E, dakle, E, ukoliko se radi o SEO agenciji, ove cifre mogu ići znači, bliže maksimumu. Ako ćete raditi kao SEO trainee, e, to je jedini izuzetak. SEO trainee najbolje rad SEO agenciji besplatno, jer ćeš najviše naučiti, ali već kod SEO juniora možeš ići ka ovoj gornjoj granici. Znači tražiti ka gornjoj granici. I potrebno je dakle e, iskustvo da se ide dalje. I ne može se to nekim, kako reći, certifikatom kupiti to iskustvo. Može se reći otprilike, znači za dvije godine ti ćeš napraviti nekih 80 audita, prilike. Prilike jedno 80 audita. Ako ti ranije to stigneš uraditi 50-80 audita, dalo bi se svađat možeš li ti biti medior. Jel? Dalo bi se svađati. I onda dolaze neke nove stvari, auditi koji se ne mogu više uraditi za jedan dan i to je već od, počinje medior, znači kad ima tu mnogo više posla nego jedan dan. E, tako da ide dalje, team lead je čisto organizaciona funkcija i ono kao on je osigurava kvalitet rada onih pod ispod sebe, a SEO senior tako, znači SEO senior može biti kako bi rekao, e, dio tima u kojem vodi team lead. Znači u kojem vodi neki team lead ili menadžer, on može biti dio tog tima, samo ne podlaže, podliježe odgovornosti njihovoj. Znači oni ne provjeravaju šta on radi, nek šalju direkt dalje, ali on se zove senior zato što nema odgovornosti. Znači može biti da SEO senior pozicija unutar firme, je samostalno radno mjesto koje obavlja odgovorne poslove, ali podliježi se o tim lidu, iako ovaj od njega manje zna. Jer ova ima odgovornost, a senior nema nikakvu odgovornost. Nema ispod sebe juniora i tako. Može biti, ali u većini slučajeva nije tako. U većinu slučajeva SEO senior stoji na vrhu, on je i tata i mata, on je šef odjela, u suštini SEO to treba ovdje napisati, znači Eh, on je SEO lead ili kako to da nazovem, kako se to na šef odjela, SEO šef odjela, šef odjela. E, znači ako radite tipa market, digital marketing agenciji, imate SEO odjel, vi ste šef odjela. E, tad imate već odgovornost. A ako nemate odgovornost, onda ste samo SEO senior. I tako da ne može team lead biti baš šef odjela, on može biti šef te ekipice Tipa imate link building ekipicu, imate copywriting ekipicu, imate on page ekipicu, pa ima team lead, SEO team lead copywriting, SEO team lead link building, SEO team lead technical SEO, on page SEO, kako ga nazoveš. A iza njih tu trojicu onda vodi taj neki SEO šef odjela. Dakle, u suštini šta vam hoću reći? Morate znat, kad često će biti pitanje na intervju, pa dobro, koju platu ti hoćeš? Šta si ti zamislio? Nemojte reći, pa eto da se uklopim kod vas, znate. Ne, konkretno reci, znači moja predstava je toliko. Nemoj se pravdat, nemoj govoriti, znaš, evo za SEO juniora, ja, znaš, ja bi 750 eura, ja sam razmišljao, znate, imam dvoje djece i ženu i onaj dvoje pašćad i skupa mi je registracija za auto i tako ne to radite. Nekad te pitaju intervju, dobro, koliko ste vi platili, zamislili 750 eura tačka, ozbiljan, to je to. Ako možeš manje, ako želiš manje, bitnije ti je da uđeš u firmu nekoliko ćeš zaraditi, onda kažeš tipa 500 eura. I to je to. Pa da li ste vi fleksibilni u svojoj predstavi? Ako si fleksibilan kažeš jesam, ako nisi fleksibilan kažeš nisam. Budi potpuno iskren. Zašto? Ako tebi baš nužno za života 750 eura i znaš da ti trošku imaš kredit, ovo ono, ne znam ti nija šta, to ne trebaš objašnjavat. I samo kažeš 750 eura, nisam fleksibilan jer nećeš biti zadovoljan ako kraju dobiješ taj posao. Jel? ćeš dalje, bavit ćeš se nebitnim stvarima umjesto da se skoncentrišeš na poslu i uživaš. A već u segmentu gdje takve pozicije postoje, nije vam to nešto sad bitno gazdi agencije, jel vi imate 400 ili 500 eura. Nije to baš toliko bitno koliko vi zamišljate u trenutnoj poziciji bez iskustva e, sa tim firmama i tako dalje. Nije vam to neka šefu razlika e, 100 eura gore dole. Ali morate imati realne predstave. Ako vi dođete na predstav, za SEO juniora, kažete hoćete 1000 eura, e, može, možemo e, neko poštovati tu vašu izjavu, možete vi reći da nije fleksibilna, ali nažalost tome se ne može izaći u susret, jer to je nerealna predstava. Morate ipak realno procijeniti koliko vaše znanje vrijedi. Jel? E, sad vidite ovo, znači ono što govorim, ako propanu sve lađe ili ako vi ne želite da radite u nekoj agenciji, vi uvijek možete registrovati samostalni obrt ili kako se u kojoj zemlji onaj kaže i nuditi se audite. E sad s druge strane savjet za, <clears throat> za firme, za agencije. U suštini ja sam sve to rekao samo da e, komprimiram u jedno. Znači bitno je da mu CV je nakav kakav sam ja sad objasnio. Znači da pišu sve te stvari koje radi. Nemojte im vjerovati tamo šta pišu. Znači vidite kako se obraćam šefovima agencija i oni koji zapošljavaju. Ne vjerujte im što tamo piše. Tražite im samo znači, e, dokaze iz prakse da pokažu na visibility grafu ili još bolje na KPI-u kao što su profit, promet i tako dalje, broj uspješnih registracija, lidova, čega već rade, znači treba KPI dobro ispitati. Ne vjerujte ni tom grafu, provjerite taj graf u alatu u kojem je rađen. Ako je Google Search konzola, onda pogledajte, e, uporedite da li se to slaže sa Semrašom ili nekim drugim alatom a nazovite tu firmu za koju tvrdi da je radio i provjerite da li je zaista radio od tad do tad. Zašto? Dešava se da ljudi uzmu neki drugi sajt od nekog čovjeka kojeg su znaju ili ne znaju ili su vidjeli i tvrde da je to njihov sajt bio i projekat, a ono na tom projektu ono ide sve, SEO, mega, milioni se zarađivaju, a uopšte nije njihov sajt. E, nemojte vjerovati nikome na, na riječ, provjerite te stvari. Ukoliko ima jedan ili dva projekta u kojima je uspio da uradi to i zna šta je KPI i zna mjeriti uspješno KPI, zna postaviti KPI, a ne samo broj posjeta, e, onda je to pravi čovjek za vas što se tiče SEO juniora. Dakle, da ima dokaz za svoj, za svoj rad, makar jedan, da vi provjerite da je to tako, da zna postaviti KPI-eve, i e, za sve ostalo je dovoljan taj certifikat koji sam ja potpisao, znači da taj čovjek je ok, psiho provjere, vi svi rate psihološke provjere, e, tu to se ne želi miješati, uvijek se može desiti da je neko luda, da zna bilo koju oblast, tako da u to ne želim, ne želim zalaziti, zato ne garantujem, ja garantujem samo za znanje. Dakle, agencijama, a pitanja, nema potrebe postavljati neka pitanja dodatna, osim ovih koju, znači ako želite unaprijed imate neku caku ili foru, imali ste nekog klijenta koji e, je imao neki interesantan problem koji može da riješi junior SEO, onda pošaljite pa nek se javi. Bitno je da otkriju tu jednu stvar, a ne da vam prave te liste od 10 e, savjeta šta bi vi trebali popraviti, nego da vidi, pitajte šta je glavna greška na ovoj stranici. Tipo, uzmete neku strancu koja ima stvar koju može otkriti SEO junior, pošaljete im svima da nađu oni koja je glavna. Moraju se za jednu odlučiti, samo jednu stvar da vam donesu jednu stvar koju bi popravili tu, koja je najbitnija, koja bi donijela najbolje poboljšanje sa, SEO stranje. E, na, tako reći i možda i quick win možete pitati koji, koju SEO mjeru vi predlažete za najveći quick win za tu i tu strancu. Pa vidite da li su pogodili ili ne. Pazite na ograničenja, nemojte im slati zadatke gdje su web stranice veće od 5000 stranica, kao nemojte im slati PVA aplikacije da za njih rade e, SEO audite jer to ne znaju niti će uskoro znati. Dakle, budite skromni, manje sajtove im šaljite, ali slobodno da koriste glavni SEO alat mozak. To bi bilo ukratko o tome. Dakle, šta vas čeka? E, oni koji nisu položili već sada mogu pokušati e, svoju sreću na taj način. Ukoliko imaju projekat, ukoliko nemaju projekat, nek zbave projekat, uradite neki projekat, pomozite nekome besplatno, samo da imate referencu pa se prijavite. Biće mi drago da se jedni i drugi... Šta je sad? Aha, evo, vratila se konekcija, bila je nestala. Bit e, Biće mi drago da i jedni i drugi javite kada nađete posao, kada se zaposlite, e, da javite gdje ste se zaposlili i ako želite podijeliti sa nama informaciju, to je samo informaciju za koliko novca e, ste se zaposlili, da znamo. Da popravljamo ovu tabelu. To idemo sad na pitanjca. Ovo ima dosta pitanja. Da li će biti problem što sva tri studenta gnjave vlasnika websajta i traže mu konzolu i KPI? Mislim da to gazdi ne bi trebalo biti problem. On želi najbolji rezultat i on kad već ide dodavati jednog usera u search konzolu e, i u šta već treba, onaj, nije im problem dodati još nekoga. E, tako da e, te međusobne sukobe ja neću rješavati, niti me uopšte interesuje ako bude takvih sukoba, to vi sa vlasnikom vidite. E, to je ta borba u, u, u kojoj govorim svakodnevna koja se javlja. Na kraj krajeva i ne treba ti Google Search konzola da bi uradio kako onaj treba. Da bi najbolje uradio, ali fino je imati. Tako da nije to, ne podrazumijeva se da mora gazda surađivati da bi ti prošao ispit. Ti meni možeš napisati sve o auditu, e, kad budeš prijavljivo, javiš ja sam tražio od gazde, evo screenshot e-maila, gazda mi rekao, nema šanse, neš dobiti nikakav pristup, screenshotiraš mi to, ja sam primio ka znanju. Nevezano zato što je drugi koji radi isti SEO audit dobio pristup, to kod mene neće igrati ulogu. Kao što ste primijetili, ja se trudim biti maksimalno fair, nisam savršen, ali mislim da što po pitanju pravednosti da rijetko kada nekoga zakinem, tako da ne trebate se brinuti. E, neću prihvatiti ukoliko nema tog screenshota i dokaza, zato što će onda misliti da si lijen, nekomunikativan i tako dalje. E, nisu to svi vlasnici koji pohađaju školu, pita Adi na, na čatu, nisu svi vlasnici koji pohađaju školu, imaju ljudi koji su čuli od nekoga da ta, tamo nešto ima na internetu i da se prijave, svega ima. Ali ćete svi imati isti problem, tako da neće biti problem. Svi imate isti problem. Ako se gazda ne javlja, ne javlja. Idemo dalje. Mm, iako je sad jedino mjerilo položen ispit, postoji ipak tehnička mogućnost da se grupšujemo na one sa iskustvom na one bez iskustva pri podjeli. E, ne, ne. Nema potrebe. Ne vidim razlog. Isto trebate znati. <laughs> ne treba se razlikovati onaj audit od nekog sa iskustva bez iskustva. Ne. E, tako da, nemojte o tome brinuti poredice između sebe. Nema potrebe, individualno ćete biti ocenjeni. Kao što sam jučer rekao, ako tri SEO audita predate i sve tri ne valjaju, sve troje ćete past. Ako predate tri audita i tri valjaju, sve troje ćete proći. Nebitno u poređenju, tako dalje. Poređenje će biti jedino u tom smislu ako ima neki veliki bug i koji je samo pronašao jedan od vas. Onda se vidi ko se, onaj, ko razumije stvari, ko ne. To je jedino upoređeno. Sad u detaljima i koliko vješto ide s nekim izrazima, to nije bitno. Ja ću se staviti ulogu klijenta, da li, je to, da li klijent da navisi na nivou, znači gledat ću, nećete svima ni pisati sa ti, nekima ćete pisati sa vi, to morate sami ocijeniti kako ćete, vidite kakav je klijent, jel? Evo recimo primjer, imat ćemo nekog advokata, ne, ne, možete advokat pisati sa ti, trebaš sad ovdje title tag ono, jel? I tu ću isto vidjeti dakle, te neke stvari. Nemojte se vi ništa brinuti za to. Samo radite svoj posao i to poređenje s drugima nije bitno. Samo rekao se nemojte prepisivati, to ću vidjeti iz aviona. Iz aviona se vidi kad prepisujete. Radite stand alone jer to vam je test za praksu, da vidite sami. Ako savladate SEO auditi, ja vam kažem da ste dobro uradili, vi ćete dobiti krila za praksu. Jel? A kakve fajde od certifikata koji se na neki način, ajmo reći, izvukao, iako ga teško izvući, rekao sam gdje bude mi sumnjivo, ićemo na Skype pa ću ja to provjeriti. Ali onaj, e, oni koji se možda i provuku, kakve fajde od certifikata kad ti onda u praksi te neš znat napraviti. Neće svaki put, bit, put neko biti spreman da ti pomogne i tako dalje. Kako se gleda na remote način rada? E, dobro pitanje, onaj, ove dvije faze <clears throat> teško remote, teško, zato što učiš od drugih u firmi i tako dalje, upoznaješ uopšte kakva je situacija u agenciji i tako dalje. Medior i senior mogu raditi od kuće i to 100%, team lead, znači i menadžer, ako imaš odgovornost prema radnicima, e, ne bi trebalo raditi e, remote. S tim, mislim, kako ne bi trebalo raditi remote? Govorimo o balkanskim okvirima. Na zapadu mogu svi na, na 300 različitih strana da sjede i to funkcioniše. Sve zavisi kako je napravljen sistem. Ako postoji eh, agile development, ako postoji struktura, jasno se zna ko je glavni u ekipi, ko, ko šta radi i to je podijeljeno. Imate neki flow, hajmo reći da ste offline radili nekoliko mjeseci zajedno, onda remote nije nikakav problem. Remote čak bez agile boarda jako teško. Jako teško nastaje mnogi konflikti, nesporazumi i tako dalje koje kad nema agile boarda offline, brzo se riješi. Klizneš stolcom do kolege, i kažeš e, šta ti ovo, šta si mislio pod ovim, tako dalje. Od kuće to nastaje teško. Stoga ne bih preporučio nikom da dadne ove dvije pozicije da rade od kuće, ovi ostali da, ovisno toga što sam već sada nabrao da ne sušim usta ponovo. <clears throat> šta misliš o ovom oglasu? Baklavica postavila pitanje. <laughs> Znam da ste jedva čekali, da ste nagovorili Baklavcu da postavi pitanje. Haj priznajte da ste Baklavcu nagovorili, samo da ja kažem evo Baklavcino pitanje. Ko je platio baklavcu da postavi pitanje? SEO marketing asistent. Work from home, Abelo host. Znači neki su hosting, jel? Ko je Abelo host? Odmah da vidimo. Superb. Holandija. Oh, hosting iz Holandije, ovo bi moglo biti interesantno, ovo bi moglo biti onaj porno hosting. Da vidimo, Abelo host. Offshore hosting. Dobro, da vidimo kako stoje na Semrašu. Baš pristupam ono ko što bi vi trebali ono, da vidite s kim imate posla, koja je ova firma. naravno ne Hrvatska, nego United States, tamo su najbolji, da vidimo kako stoje. Pa imali su neki penal, pa su se vratili, jel? Pa dobro, ali malo stagniraju već malo manje od godinu dana, jel? Pola godine sigurno. Dobro, šta traži? 250 do 450 eura. Znači, ako gledamo sad na našu tabelu, gdje je ono to? Bao, što sam otvorio uopšte u ovom tabu? E, moj ne dime. Opala, to nam ne treba. Evo ga. Dakle, e, brr, brr, brr, brr, brr, 250 do 400 eura, znači između trenija i juniora. Ajmo reći da je to neki junior. Work from home, eh, you will be responsible, auditing website, implementing dobro. Ovo vjerovatno oni imaju hosting i nude svojim klijentima da im rade audit. Jel? Vidite, ability to work with various SEO tools is essential. Dakle, u CV-u spisak svih toolova. Dobro, work closely na team, audit using tools, HR screaming from i pingdom tools, dobro keyword research, analysis, research and realize backlink. E, ovo već problem. Research, backlinking opportunities, ok, realize ne. Znači, ne možeš raditi jedno i drugo. To bi im napisao. Do sad izgleda oglas obećavajući. Mislim, obećavajući u smislu da znaju što traže. Write effective emails, ovo ono, negotiate prices successfully to acquire backlinks. Ovi izgleda traže dvojicu u jednom ovima bi ja napisao, <clears throat> ja te mogu raditi kao on-page SEO i mogu te raditi kao link building SEO, ali jedno i drugo u isto vrijeme nema smisla jer za audit treba vremena i za link building treba vremena. Pa se odluči šta ti treba, tražio bi maksimalnu ovu platu od koliko stavu 450 eura, rekao bi ja ću za 450 eura raditi ove audite, e, nije nikakav problem, ali naravno e, <clears throat> samo Četiri sati sedmično. High level English, skilled at formatting emails to high response rate, ovo vi ne možete znati. Goal driven and have a knack for negotiation, negotiating. Working knowledge of Google Docs, evo ga. Previous work experience preferable, but not mandatory. Dobro, 8 sati or more, već vam kažu da ćete raditi više od 4 sati. Meni ovo liči na link building e, poziciju ili na dvije pozicije u jednom. Ali ne izgleda mi loše. Ne izgleda mi loše. E, slobodno se prijavite na ovo. E, samo odmah kažete da hoćete jedno ili drugo raditi i da vam je možda draže, vjerovatno. Eh, draži vam je to. Eh, sramota za strano tržište 450 eura jest, ali oni su postavili oglas u Srbiji. Znači oni očigledno ne žele domaće radnike, nego žele eh, naše ljude za koje žele da plate manje. To je ok. growth opportunities tako dalje. Ovo izgleda oglas kao da ljudi znaju šta rade, samo su zbombali dvoje u jedno. Tako da ako jedno, jedan od vas se prijavi za link a onaj drugi za on, on page, audit SEO, možda prođete oba dvoje. Sad pitanje, ono, ispod 450 eura ne bi ovoj stranoj firmi to radio, nebitno. Ali vidite, evo, uboli smo dakle s tim gdje se nalazimo. Možete tražiti više od 450, iako oni kažu da to ne daju više. Ali, fin, fin oglas, hvala što se podijelio, napokon nešto kulturno. Pod uslovom da dobijemo certifikat, to je dokaz da znamo raditi audit. Koliko s našim predznanjem treba naplatiti evo ovaj audit kao freelance na online platformama? Pa evo, to ti je to. Ovliko, 400 do 600 eura po auditu. Toliko trebaš naplatiti. Ako naplatiš ispod, sam sebe strozaš i skontat ćeš kasnije s godinama da nisi trebao. Dakle, bolje ti urati 1 za 500 nego 2 po 250. Pa ti sad skonta je stvarno tako? Jest, jer ćeš ovaj kvalitetnije uraditi a ovo dvoje drugačije. Koliko vremena brojčano posjeta potrebno da vidimo rezultate u svem rašu na traffic trend grafika ako već imamo neke konkretne rezultate u GSC, a baš je mlad sajt. da za jedan od upita A zašto je to bitno? Pod pitanje. Zašto je to bitno? Ako imaš u Google Search konzoli, vidiš da ide. Šta te briga u sem rašu se vidi ili ne vidi? klijentu ili tvom, tvom nalogodavcu je bitno da rastu posjete ili tačnije u Google Analyticsu da KPI, KPI-eve rastu. Tako da je nebitno šta u Semraš. Koliko se čeka, to sve zavisi koliko semraš često, u kojoj državi, na kojoj stranicu pošalje bota. To može biti jednom mjesečno, može biti tri dnevno. A za drugi upite mi kazuje da rangiram koji se mnogo nižim pozicijama. Za jedan upit za koji imam najveći broj posjeta prikazan u GSC-u sa hap mi ne prikazuje rezultate uopšte rangirano za taj upit. Za drugi upit mi pa ja, to je onaj, inače domaće stranice, Semraš je najbolji za domaće stranice, ali on nije savršen. Daleko od toga, daleko od toga da, to. Ti kažeš da spomisli da nešto nije u redu. E, sve je u redu, sve je u redu. Onaj, Google Search konzola ti je sve to slovo, ovo ostalo, ako stignu, stignu. Koji su kriterijum za naplatu audita za mali sajt sa malim brojem strana? Pretpostavljam da nije svaki mali sajt jednako lako teško odraditi. Pa imaš nešto što se zove mikrosajt. Mislim, zato ne radiš SEO audit, to je ono jaranski udjeliš savjet. Kao što recimo onaj naš slavni primjer, još nismo Damire postavili template stomatolog sarajevo.com Evo ovo je mikrosajt. Mislim, nije ni van pager onaj ogromni, <laughs> nego je ovo mikrosajt i nemaš tu šta. Ako, ako nekom treba za ovo SEO, to stane u tri rečence i pokloniš čovjeku te tri rečence, jel? A već, znači, nadalje ista je cijena, znači 400 do 600 eura, znači ispod 400 eura ne sjedaš rad ništa, jer ti pišeš dokument, preporuke, provjerit ćeš implementaciju, to su sve sati i sati. Nije samo napisat, nemojte zaboraviti, audit podrazumijeva da napišete PDF, pošaljete, provjerite jedan put, pošaljete feedback i provjerite drugi put. Tad se završili SEO audit. Ako trebate provjeriti treći put, naplaćujete satnicu. Koju možete, evo, otprilike sami definisati, jel? Šta sam ovo ostavio SEO senior šef odjela. Pa dobro, to ja na domaćem tržištu, to su ok. Ja uvijek zaboravim da su to domaće. Idemo dalje. <clears throat> Dopuna za, sajt, dopuna za sajtove iste veličine. Koji je to parametar koji neke sajte čine teže za obradu? Pa ima li više jezika? E, ima li više vrsta tipova stranica? Kategorije, podkategorije, proizvodi, podpodkategorije, blog članak, wiki članak, ovo. Znači što više ima tipova stranica, skuplje. Ako neko treba analizirati blog, Imaš blog početnu i blok postove. To je recimo najjednostavnije. Ili van, onaj, van landing pager dugi, to je najjednostavnije. Ako već imaš podstrance koje su različite i tako dalje, sve ide od tipova stranica. Onda zavisi koliko je ozbiljna konkurencija. Pazi, njegov sadašnji sajt može se sastati recimo od pet podstranica. I on je utrpao u H2 keywordove sa search volume, od search volume karikiramo 10.000. Ti kažeš njemu ne može to biti jedan sajt, ti moraš napraviti 10 podstranica da bi ti mogao. I tako, sve zavisi od problema. Ti moraš procijeniti. Neće niko biti dadilja i procjenjivati za tebe. Znaš otprilike koliko je, pa se tu uklopiš koliko ti misliš. Ima i ona strana priče, ako klijent je ozbiljna firma, vidiš da ima pare, pa niješ mu tražiti 400 eura, tražiš mu 600 eura i onda se potrudiš da uradiš maksimalno, neovisno od toga kakav mu je sajt. Ako je neko siromašan, ovo ono vidiš da jedva sklapa kraj s krajem, trebaš tu klijenta, ako je i takav čovjek, a ne samo siromašan, nego siromašno emotivnog stanja i želi da te iskoristi i kukati, njega trebaš tersati, ne rad. Ako je neko trenutno financijskom škripcu, a je sajt, ipak uzmi 400 eura i zađi u susret, sve će se to kroz karma konto vratiti. Dakle, moraš sam procijeniti. Idemo dalje, možemo li možda da se zamijenimo s nekim učenikom za SEO audit zadatak strancom? Ne. Ono što dobijete, to vam je. Ne možete se mijenjati. Ako tipa smatra da bi nam više kod traženja posla značilo da za tu strancu uradimo audit, da to možemo pokazati. Ne, ne može. No. Ne, ne može ti više značiti ovo ili ono. Ti ako hoćeš za posao, uradiš se audit tog klijenta kod kojeg ideš ako hoćeš da ga impresioniraš. Ne trebaš raditi konkurencijski sajt, nego uradiš njegov sajt i kažeš mu šta ne valja. A to nema veze. Znači ne možete čorati, ne možete mijenjati e, SEO audite. Ono što dobijete, to vam je. <clears throat> I nemojte kukati jeste dobili mali ili veliki sajt. Znači ima sajtova skroz mali, ima sajtova ogromnih, znači do 5000 podstranica neki će dobiti ovo, neki ono, jebi ga, šta je tu je, i s tim morate. Ako dobijete manji sajt, potrudite se da ne proklizne slučajno neka greškica koju niste našli. Ako je veliki sajt, nekako imate malo više tolerancije da ne nađete baš sve greške. Jel? A ne mogu ja sad dati svima isti sajt pa da gledam to, poredim, to ne bi imalo smisla. Da li SEO Outreach specijalist isto što je Link Building specijalist? Jest, me da li možeš da nam daš adresu nekog web sajta koji je dobro odrađen sa SEO stanovišta? Da možemo da pročitamo rezultate, na primjer se to će nam dati neki pravac, ne mogu, ima toliko, uzmeš znači, sajtove, pokazivo sam more sajtova koji su dobro urađen, pokazivo sam sajtove koje sam ja lično radio, imaš tu primjera koliko hoćeš, jedan sajt kao example neću davati, jer ako je sajt za recepte nije za vijesti, ako je za vijesti nije za paprikaš, ako je za paprikaš, nije za B2B e, biznis, tako dalje. Tako da, ništa to. To bi bilo to. Evo ga, tačno 8 sati, ljudi moji, e, anketicu e, ćemo još jednu napraviti, mm, da vidim da li vam je to jasno. I onda idemo na naš uobičajeni Twitch partiji. Dakle, pitanje je... Da sad imate jasnu predstavu šta možete postići nakon večernje škole? Ono, šta je moguće da vi stignete, da uradite, gdje da se prijavite, kako da napravite CV, šta vam taj certifikat znači i tako. Imate li sad predstavu, ili ste izgubljeni u prostoru, znači ne, joj, nemam pojma šta ću sad raditi. A onako je ono, ok, jasno mi je, moram to isprobati, a da, tačno znam gdje idem, gdje furam, samo trebam biti uporan i doći ću do cilja. Pa lijepo je vidjeti ove odgovore, ovlike silne. Da, hvala vam svima na tome. E, oni koji su onako, napišite mi šta je onako, šta vam nije jasno na čatu. Sada kad budemo parti pravili, napišite na čatu šta vam baš nije jasno, a neko ko je kliknuo ne, nisam ni vidio ko je bio ne, nek se javi slobodno porukom šta to nije jasno, pa e, da pomognem, da izađem u susret, da pojasnim neke stvari i tako dalje. Jako homogeno, jako homogeni odgovori. Drago mi je da je to tako, da ste e, razumjeli. I sad bi samo trebalo postaviti pitanje da li ćete za godinu dana biti SEO junior ili ne. Ali to ćemo postaviti drugom prilikom. Eto, toliko ljudi. Ugodno večer. Ostanite mi dobri. Čujemo se, vidimo se i budite dobro. Ćao, čao.